Bonjour à tous et bienvenue sur Reforest. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous aussi vous pouvez planter des arbres gratuitement grâce à Reforest. C'est parti, il suffit d'installer l'extension sur votre navigateur. Donc pour ma part, j'utilise Chrome, donc je suis redirigé vers le Chrome Store, mais ça fonctionne sur tous les navigateurs. Ensuite, vous ajoutez l'extension. On vous demande des permissions qui nous permettront par la suite de détecter les partenaires de Reforest. Donc il faut les accepter. Et voilà, l'installation est faite. Ensuite, je vous recommande d'épingler l'extension sur votre navigateur. De cette manière, vous pourrez voir votre compteur et également planter plus d'arbres en effectuant certaines actions comme laisser votre email, partager sur Facebook, Twitter, WhatsApp ou bien devenir ambassadeur ou encore laisser une note. Vous pouvez également chercher directement les partenaires du Reforest depuis ce champ de recherche. Mais plus classiquement, vous pouvez chercher directement dans votre moteur de recherche préféré. Pour ma part, je vais chercher dans Google une table de jardin. Voilà. Donc on voit apparaître ici les partenaires de Reforest comme Concept Usine, comme Mano Mano, comme Maison du Monde. Voilà. Donc imaginons que j'aime bien Maison du Monde et j'ai envie d'acheter ma table sur ce site. Il me suffit de me rendre sur Maison du Monde, d'aller voir un petit peu les différents produits qu'il y a, et au bout d'un moment, fait, je vais recevoir une petite notification qui va me prévenir que voilà, mon extension a fonctionné et que mon compteur vient de prendre plus 1. Voilà, c'est aussi simple que ça de planter des arbres avec Reforest et je vous invite donc à télécharger notre extension. À bientôt